とバうん la más que coloco más. 鳥の魔界 Ooh, Chazzy. uh, no, no, no, no, no, no. no, no, no, no. Woohoo! Okay, okay, la p a t i e Hein c e t pas ta faute. Ah. Hein Euh... Ah. Hein Ah. Ah. Ah. si papette la bella kunapati. la Banana! Yay! Woohoo! Papeng, papeng, papeng, papeng, papeng. Blue Mark! Hello? <laughs> Huh? ah! No, no, no, no, no. No. Ah! Oop! 光の魔界 Ooh, Chazzy. uh, no, no, no, no, no, no. Thank mm. you. Oh, boop. Tagal rin o makay. Oh! Ayuto! Lakad na! Lakad! Lakad! Bitabol! Patula? Bete! Bete! Bete! Bete! Kakatuti! Kamakala! Lapati mo ka? Bete! Bete! Bete! Bete! Bete! Ah. Bete! Bete! Bete! <laughs> Melamo! Ooh, Chazzy! 不然呢 Pating, pating, pating, pating, pating. Bloom! ドーンえっ